Ikusmiran txosten berri bat kaleratu dugu, ezoiko azterketa bada, eta martxoa 2008ko eh, martxotik 2008ko apirila bukaera arteko bilakaera aztertu dugu. Aurkezten dizu edan ikusmiran txosten honek egoeraren bat bateko argazkia izan nahi du. Egoera azkarari da aldatzen. Eta gaur hongo egoeraren arrazoi bila eta batez ere etorkizuneko galdera handia erantzun nahian gabiltzan honetan, ba egiteko horretan ekarpen bat izan nahi du. E, gure nahia eta asmoa Euskal Herri osoko analizia egitea zen, baina ez da posible izan Ipar Euskal Herriko datuak Frantziako datuetan atzeman ezin da gelitu direlako. Ego Euskal Herriko azterketara mugatu behar izan dugu, naiz eta e, Ego Euskal Herriko banaketa administratiboak ere datu homogeneorik ez eskeni. 2000 eta bukaeran, azkunde ekonomikoa dagoeneko indarra galtzen hasia zen, eta e, 2008-rako e, ekonomikoa aurrikusten zen. Mehatxu nagusitzat, eh, Ameriketako estatu batuak eta Txinaren arteko gerra ekonomikoa edo brexitak sortu zezakeen ezegonkortasun ekonomikoa hartzen ziren koronavirusak aurrekuspen guztiak hankazagora jarri zituen arte. Gaur egun historia hurbilean izan dugun atzeraldi ekonomiko handienaren aurrean gaude dagoeneko barne produktu gordinaren uzkurtzea realitate bada eta aurrekuspen guztien arabera uzkurtze hori areagotu egingo da. Krisian dagoen sistema honek behar duena da sistema errotik aldatzeko ariketa politikoa. Kapitalak ordea logika ekonomizista utxa ezarri nahi izan du eta urkulu bera 2008ko lan erreforma defendatu du kapitalaren interesak indartuz. Esan beharra daukagu, denok ez gaudela baldintza bertinetan osasun krisi honi aurre egiteko eta ez da ere e, krisi ekonomiko hau pairatzeko. E, eh, 2008ko krisiaren ondorioz alderdi popular zein sozialistaren gobernuetatik ezarretako erreformen ondorioz e, eh, ego euskal langileriaren lan eta bizi baldintzak okertu egin dira. Eta gaur egun krisi honi irtebide justu bat emateko arazo estruktural bilakatu dira. Bilabete hauek utzi duten argazkia eh, oso txarra eta dramatikoa izan da. Langabeziaren galera izugarria izan da. 2008ko apiriletik, 2008ko apirileko langabezia kalderatu ezkero, langabezia eguneko hogeko mazortzego da, eta gazten langabezia amalau puntu gehiago. Galduden afiliazioaren eguneko laro gaita behatzea behin izan da. Eta ipatu behar da, aldi baterako enplegu regulatzeko txostenetan dauden langileko purua, galduen afiliazioa baina bost aldiz e, handiagoa dela eta elementu hori kezka handiz begiratzen diogu ikusi beharko delako e, eh, enpleguen bilakaera nolako izango da. Enplegu publikoa ere ez dago krisitik salgu e, ikusten dugu behinbeinekotasuna urte zurte azten doala langile finkoak erretiratzen diren heinean behinbeineko langileak hartzen direlako. E, honetki lotuta esan behar da adierazgarria izan dela osasungintzako langilei txaloak itzaltzeko deiarekin batera entzun ditugula diskurtsoak ba, e, lanpostu hauen soldata eta lan baldintzak zalantzan jartzen eta baita ere lanpostu kopurua bera ere zalantzan jartzen zutenak. Osasungintzan jarri zarreta, e, ba, e, esan behar dugu osasungintzaren egoerak premiazko berrantolak eta bat e, behar dula, labek orain dela urte bere lorea proposamenean esan bezala. Eta azkenik, esan beharra daukagu, e, ba, krisi honi aurre egiteko garaian arrisku berezia e, daukatela edo arrisku berezia pairatzeko aukera daukatela kolektibo desberdinek. Eta kolektibo hoien artean kokatu ditugu gazteak alde batetik, esan bezala beraien langabezia e, behin, e, bestekoaren gainetik igotzen ari delako, emakumeak kokatu ditugu bestetik, oraindik ere e, ba, eta etxeko lanak eremu pribatuan kokatzen diren honetan oraindik ere emakumeak dira gehien egiten dituztenak, e, telelana ere egiten dituztenan gehiengoa e, emakumea da, eta urtez urte handitzen ari den soldatarrak ala ere ba, ondo behatu beharko elementua izango da beste guztiekin batera e, e, emakumeen egora bilakaera aztertzeko. Bestetik, adinez nagusia diren langileak dauzkagu. Hauen lan baldintzak prekarizatzeko arriskoa daukatela aurrekusten dugu, e, egoera berriei eta e, teknologia berriekin ba, egokitzeko dauzkaten zailtasunen Bestetik migranteak dauzkagu, e, muturreko egoera prekarioenean dauden gehienak migranteak dira, are gehiago e, egoera administratibo irregularrean daudenak. Eta azkenik helduak e, aipatu nahi ditugu, ba, pentsionisten azken urtetako borrokek erakutsi digute, dobreik ikasi dugu e, ze egoera zaurgarretan aurkitzen diren beraietako asko, eta e, gainera krisi honetan bai osasun, e, osasunaren ikuspegitik zen zaintzaren ikuspegitik kaltetuenak izan diren kolektibetako bat izan da helduena. Gaien bizi baldintzak e, zaindu nahi baldin baditugu, bestegoa izango da ba, beraien pentsio duinen aldarrekapena indarrea mantentzea. Po eta txostena irakurri nahi izan ezkero, gure webgunean eh, topatuko dezue, iparregoa.es webgunean, bai euskeraz eta bai gazteleraz.